No, pues déjamelo aquí. Déjamelo aquí. Aquí que estamos bien. Moisés, ¿qué tal? Un placer conversar contigo y obviamente es mucho más agradable porque estamos conversando en grandes ligas. Qué bueno tenerte aquí después de unos años, 2014, la última vez que estuviste en las mayores. ¿Cómo, ¿Cómo has aceptado todo esto, tu familia, tus compañeros aquí en Washington? Bueno, de verdad que contento y agradecido con Dios nuevamente por darme la oportunidad. De verdad que no tengo palabras Cómo describirlo, nuevamente estar, estar aquí. Y, mi familia contento también, pues, imagínate, este, <laughs> uno es soporte de, cada familia de uno y de verdad que la familia se siente contento y, y de verdad que estamos felices y agradecidos con la gente de, con la organización de, los nacionales por dar una oportunidad nuevamente. Mateando muchísimo en el sprint training, comenzaste la temporada en la AAA haciendo lo mismo, entonces cuando llega esa llamada, nárrame un poquito de ese momento. Bueno, verdad que estaba, estaba uno, ya iban a comenzar un juego ahí en, Rochester, estaban con el equipo de, Minnesota jugando. Cuando recibí la llamada que el manager... ¿Jugaste bien entonces? No, no jugué, ya, yo, ya iba a salir, ya iba a salir para el terreno de juego, ya yo estaba preparado y el juego era a las 5 y cuando el manager me llama, lo, primero que yo me mente, ¿qué yo hice ahora cierra? <laughs> ¿Y qué? Hiciste cierra ahora. Y ay, cuando fui me el felicidades, va para Grande Liga. Me sentí como el primer día que, me, llamaron. Cuando fui a Toronto, de verdad que creo que fue más emocionante esta, vez porque así como tú dijiste, ya de 2014 tenía que no jugar a Grande Liga y venir nuevamente. De verdad que contento y de verdad una, emoción inolvidable. Y el Clubhouse, que tiene otros compañeros, amigos conocidos, un ex compañero los gigantes como Wilmer y entonces también Severino, que ya habló maravillas de ti antes que, antes que esta entrevista. No, no, de verdad que es tremendo muchacho, tremendo muchacho, eh, Severino, tremendo, tremendo muchacho también. Eh, primera vez que comparto con él, lo, conocí así de, pero pero no jugar junto con él, pero tremendo muchacho, Wilmer Difo ya, ya, conozco a Wilmer Difo hace, hace rato la loca de Fo. <laughs> y no, de verdad que contento y los muchachos aquí me han recibido bastante bien. Eh, no tengo quejas ninguna y de verdad que contento, de verdad, tremendo, tremenda gente. No podemos dejar de hablar de los gigantes y la República Dominicana, tú eres un pelotero clave en esa organización, 10 años allá, teniendo grandes temporadas. Y entonces contentos allá, el dueño, la parte administrativa, acaba de tener eh, el cambio de la gerencia ¿Cómo te ha parecido el regreso de René Francisco? Bueno, de verdad que a René, de verdad que la primera vez que lo conocí, eh, que fuimos campeones ese mismo año, de verdad que René hizo un tremendo trabajo. No sé cuáles fueron las, circunstancias que se fue ni nada, no, le conozco nada. Pero de eso. volvió. Pero volvió eh, y, agradecido de verdad que, que